हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो वैट को लेकर के है तो स्टूडेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन था कंपनी है Durga all type general store और इसी में ये एंट्री पास करनी है वैट वाली ठीक है तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हम इसमें कुछ पैसे रिसीव करा लें क्योंकि हमारे पास कैश है नहीं तो यहाँ पर बाउचर में जाके और यहाँ से सीधा एफ प्रेस कर सकते हैं आप और यहाँ पर हम देंगे सप्लायर का इन्वॉइस नंबर वो डेट आएगी जिस डेट पर ये पैसे रिसीव कराए जाएंगे कंपनी में कंपनी में रिसीव कराया जाने वाला पैसा हम कहते हैं उसे कैपिटल तो उसे रुपए पैसे के नाम से नहीं बल्कि कैपिटल के नाम से जाना जाता है और capital account under capital account जाएगा तो ये कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने एंटर किया और इसे एक्सेप्ट करा लिया यहां पर कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है वो डाल देंगे और ये कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और फिर यहाँ पे कैश कर देंगे कैश का लेजर तो बनता ही नहीं है आपको पता ही है यहाँ पर आते हैं ये देखिए ये एक दिक्कत आती है इसके विषय में मैंने डिटेल में बात की थी यहाँ पर F3 प्रेस करता हूँ कंपनी की डिटेल को अल्टर करने के लिए यहाँ से कंपनी की डिटेल को अल्टर कर लेते हैं हम यही हमारी कंपनी है यहाँ पर एक अप्रैल 2020 है और बिगिनिंग जो है एक मई 2020 से हो रही है हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हम किस डेट पर एंट्री पास कर रहे हैं तो यहाँ से वी प्रेस करता हूँ यहाँ पर हम ये एंट्री पास कर रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है तो यहाँ एक पांच बीस कर लेते हैं अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये एंट्री पास कर पाएंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो भी रिसीव कराना है कैश वो रिसीव करा दिया हमने यहाँ पर कैश कर देंगे कैश का लेजर तो बनता ही नहीं है अब ये देखिए ये रिसीव हो गया अब अब हमें जाना है परचेज बाउचर में पहले ये चेक कर लीजिए कि वैट एक्टिवेटेड है या नहीं तो यहां से चले जाइए वैट पर इलेवन की प्रेस करके ओके गुड यहां पे वाई प्रेस कीजिए चलिए कंट्रोल ए करो क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाओ अल्ट सी करो alt C sundry creditor group के अंदर डालो एंटर करो एंटर करो यहां पे यस करो बैट को एंटर करो एंटर करो एंडोर्समेंट की डेट डाल दो चलो कोई दिक्कत नहीं है एंटर करो यहाँ पे परचेज का लेजर बनेगा एंटर करो ये अंडर परचेज अकाउंट जाएगा एंटर करो एंटर करो वैट की डिटेल को यस करो एंटर करो यहाँ पे करो एंटर करो ये क्या कर रही है एक पाँच दो हजार बीस एंटर करो यहाँ पे एडिशनल टैक्स देना है दे दो एंटर करो चलो वेरी गुड यहाँ स्टॉक आइटम बना लेते हैं एंटर हाइट यूनिट बनाओ अर्ट सी अर्ट सी एनओएस कर दो numbers enter enter enter enter enter अगर आप चाहते हैं कि अलग से बैट लगाना तो ही इसको हम देंगे अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं चलिए छोड़ते हैं एंटर करते हैं छोड़ दीजिए इसको अल्टर ना कीजिए यहां से वाई नहीं बल्कि एन ही रखिए एंटर प्रेस कीजिए अब यहां पे क्वांटिटी डाल दीजिए माउस की 100 क्वांटिटी कीमत डाल दीजिए सौ रुपए एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर वैट की हम वैट के लिए हमको लेजर बनाना है तो ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जैसे कि जीएसटी भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही डालते हैं यहाँ पे वैट कर दिया हमने यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे तो यहाँ पर वैट कैलकुलेट होकर हमारा आ गया है आप देख सकते हैं ठीक है और अब इसको एक्सेप्ट करा लेने की बारी है तो कुछ इस तरीके से आप वैट लगा सकते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो